On a décidé d'aller faire une rando aujourd'hui et le but c'est d'aller voir le mont Verrier. C'est ce qu'on n'arrive pas trop à distinguer en haut qui est dans la brume. 1200 mètres d'altitude. 1200 mètres d'altitude. Ensuite les panneaux qui sont écrits sur les boîtes aux lettres. Petite leçon. En train de faire cette ascension, on a pris un sac, on a pris un pique-nique, on a pris de l'eau, on a pris des manteaux, on s'est dit qu'il y avait hors de la neige, etc. Et du coup on est quand même pas mal chargé. Tandis qu'il y a des types qui descendent de la montagne en courant, avec rien sur le dos, légers comme des plumes, et on est là à suer. On est des tubes, on n'est pas des faux, mais on a tout ce qu'il vous faut. Tiffy le tubes, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tube Des fromages frais et des fruits, chef Attention, passage délicat. On arrive au moment de la Via Ferrata là. Bon alors, on est passé devant un groupe et après une petite discussion, ils nous ont donné du papier toilette naturel.